Milie behatzen da irurogei, hasi gaizen ba, onatze torte, bai orduan izate izan, bermiotarrak, pakete itxu, zapata kaja, kata, jateku, eh, eta San Juanera. Ontsa gilez, egin, eta San Juanetik, eneperire, eta perire bakizola zantzan. Hau behar da, ze hau da urte bete, ni baino gazti hau. Urte Ba, bi. Ah, Permítame para acá, tú dices, la gartona está un en San Juan de golipeta.